Lisa Pietersen. Hi Lisa, hallo, hoi, vertel eens. Nou, ik heb een wens. Ja, daarom zit je ook in het van. Ja, dat klopt. Nou, mijn wens is om omroepen van een moskee te zijn. Om omroepen... een vrouw heeft een wens om omroepen van een moskee te zijn. Waar komt dat vandaan? Nou, vorig jaar zijn we naar Turkije geweest en liepen altijd op de boulevard. En toen hoorden we altijd dat uh, gegalm. Ik denk, nou, blijkbaar. We hebben namelijk uh, Galit, Galit, Galil. Galil. Dames en heren, applaus. Hier is Galil. Eh, wat, wat is jouw functie, Galil? Ik treed, ik wel eens op als gebedsoproeper. En wat, wat houdt het dan in precies gebedsoproepen doen? Eh, dan doe je eh, een oproep tot het gebed naar, de, naar de gelovigen toe. Ja. Waarbij je eh, de gelovigen oproept naar de moskee toe te komen om het gebed uit te voeren. Het speelt zich allemaal af buiten de moskee? Het speelt zich af in de moskee. Ehm, het geluid komt uit een minaret. Ja. Dus wat, wat, wat jij hebt meegemaakt in, in Turkije, dat, dat, dat is het geluid wat je hoort uit een minaret. Het vindt zich plaats binnen de moskee. En eh, het is de bedoeling dat men eh, opgeroepen wordt en op de hoogte gehouden wordt van de tijd eh, dat het gebed is aangebroken en dat men naar de moskee toe komt. Ja. Dat wil jij leren? Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Leren in korte tijd? Ja, we kunnen het proberen. Doe eens een stukje voor, wat ga je jij dan leren? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. kwam. Dat is een gedeelte van de oproep. Ja, heel leuk. Wat ga jij leren? Ja, Nee, ga, lekker aan de zijkant oefenen. Zulke zo meteen. Toen een harde applaus. Galil en Lisa. Oké, laat hem net maar komen, mensen. Oh. Ik heb een enorme infantiele eh, voor je. Nog één keer alert, dat ding moet omhoog. Ja, dan moet ik even wat minder recht staan. En ik... Oh. oh. Господи, ах! Mag, moet je, blijf jij hier staan of ga je eruit? Ik geef haar liever even de ruimte. Ja, geef even de ruimte. Dan ga ik gewoon even in. Oh, ja, leuk meid. Even, moet je nog advies geven of niet, Galil? Nee, ze doet het heel goed, denk ik. Oké, okay, hartstikke goed. Ga je gang. Ja. Dus moet je aan, hè? Ja. Hoe gaat het zo? Ja, dan moet je een knopje drukken. Allah Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna

Dat was hartstikke goed. Weet je ook wel wat je gezegd hebt? Ehm, ja, wel een klein beetje. Wat heb je dan gezegd? Iets van God, eh, de grootste of zo. Nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, wat heeft hij precies, heeft precies gezegd? Wat ze, eigenlijk gezegd heeft is, eh, je, je, hebt Allahu Akbar, dat wordt vier keer herhaald in het begin. Dat betekent God is de grootste. En dan vervolgens wordt gezegd, Ashhadu an la ilaha illallah. Ik getuig dat er geen God is dan Allah. En dan wordt er gezegd, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dat wordt twee keer herhaald. Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is. En dan wordt gezegd, Hayya ala salah. Dat, is, eh, dat wordt dan twee keer herhaald. Dat betekent, kom tot het gebed. En dan Hayya ala al falah. Komt, tot het eh, welslagen. Dat wordt dan twee keer herhaald. Dat heeft ze allemaal gezegd. Dat heeft ze allemaal gezegd. Want dat is een beetje afgekort. En dan de laatste twee zinnen, Allahu Akbar wordt dan gezegd, God is de grootste. En vervolgens de laatste zin, La ilaha illallah, er is geen godheid dan God. dat heeft ze allemaal gezegd. Allemaal. En allemaal dat in 35 seconden heeft ze dat gezegd. Hij heeft ze heel goed gedaan. Je hebt goed gedaan. Ontzettend leuk dat je het gedaan hebt. En uh, eh, jij bedankt. Dit mogen vrouwen normaal niet doen, hè? Nee. We krijgen geen last van. Dan noem ik even haar adres. Dan weten ze waar je haar moet vinden. Ah, nee. nee, ze hoeft daar niet bang voor te zijn. Nee, nee bier weg. Uh, goed, ehm, bedankt dat je wilde komen. Geef een hartelijk applaus, Lise. En ga Leeuw, laat niet erbij even staan. Dank je dankjewel.